Геша, оставь свечку в покое. Геш, ты меня слышишь? Геша. Ноль внимания, фунт презрения. Каце. Каце. Давай тебе это. Свечка, это моя свечка. Твоя? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну вот оно тебе надо было, скажи мне, а? Ах сюр какой-то. Часы катаются, кошак свечку ест, сидит. <laughs> Слушайте, это что-то очень странное происходит. Что-то, наверное, я в жизни делаю не так. Скорее всего. Геш, зачем тебе парафиновая свечка? На, да? Давай, давай, я тебя расстрою, конечно, но ты давай, иди, все.